abantu b'imana ndaramukije ku rugero rudasanzwe muri uyu mwanya udasanzwe mu nkundire bagenzi dufate umwanya muto kugira ngo twumvirize iki ry'imana rivuga nka kino gihe iki jambo ry'imana ryifuza kutubwira uyu munsi mu kiganiro agakiza kuri bose kuri iyi shami kuri iyi sheni yacu haraca ibiganiro bibiri ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza hagacako n'ikiganiro agakiza kuri bose imana yifuza yuko abantu bose bakira nicyo gituma uyu munsi bwige icigwa kidasanzwe kivuga ngo mugenzi ariko kandi nk'uko byagaragariye mu mwaka w'intama hariyamo itangura igice cya gatatu imana ihitamo kwerekana yuko hakwiye kuboneka ikindi kintu gipfa kugira ngo ikiremwa muntu kirokoke mu masezerano y'imana biraboneka yuko amajambo yose imana yabwiye ba sogokuruza urabye nowa ukaraba aburahamu mbere ukaraba no ku bisirayeli ku musozi sinayi hamwe n'ayandi majambo yose bagiye babwirwa yari amajambo y'ubuntu imana yari ishaka kubereka yuko ariyo yonyine yo kubakiza ariko ku isi mbere y'uko tuzurara neza bino bintu munkundire mu cyigwa cy'uyu munsi gusa ndabereke ingabire twahawe kandi n'ukuntu dukwiye kuyakira abisirayeli barananiwe no kwakira iyi ngabire bibatera kutumvira imana hariya mu baheburayi igice cyaho cya kane habonekana yuko impamvu batashyitse ku byasezeranywe impamvu ba sogokuruza bacu b'abisirayeli batashitse ku byasezeranye ijambo ry'imana bibiliya rivuga yuko hariya mu baheburayo igice cya kane ni uko babwiwe amajambo y'ubuntu bw'imana ariko ntibayizera uyu munsi bagenzi umuntu arava mu cyaha maze akihana umwaka umwe imyaka ibiri akaguma yiyumvira yuko atahari mu byaha byiwe yewe bagenzi birababaje ngo ni uko amajambo y'imana batayavanze n'ukwizera ntabwo turi buzoze dukoresha ibintu mu kigo byinshi kugira ngo mugenzi ushobore gutahura neza ijambo ry'imana rivuga kugira ngo umuntu ashobore gutahura iki jambo ry'imana rivuga abagenzi birakwiye cyane cyo kumva yuko atacyo abazi kantegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntihabwe icyubahiro uyu munsi tugiye kwiga icigwa kidasanzwe kubera yuko hariyo ahantu tugiye kuva maze twerekeza ahandi hantu mbega ni gute ibi bintu biri bukunde ni gute turi bubitahure mwami n'abari tumenyesha ijambo ryawe baba bahamburuwe ngo ntibaganzwe n'ibyagezwe cyane bene data ntimuzi yuko ibyagezwe biganza umuntu akiriho mbwiye abanzi ibyagezwe kuko ibyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho ariko umugabo wiwe yapfuye umugore arahambiriwe ngo ntakanzwe nawe none rero umugabo wiwe akiriho yo kwabikwa n'uwundi mugabo yo kwitwa umusambanyikazi ariko umugabo wiwe yapfuye ntaba akiganzwa nk'ibyagezwe bituma ataba umusanganyikazi naho yokwabirwa n'uwundi mugabo none rero namwe bene data gukoranya n'umubiri wa kirisito kwatumye mucika bapfuye ku byagezwe kugira ngo mwamwirwe n’ubundi niwe yazutse mu bapfuye twambire imana imbuto igisomwa ngiki mwacumbise ikibazo gihari tubumbamo umugore tukumvamo abagabo babiri umugabo wa mbere atwazanya ubuja nta mugore yo kwiyumvira guhera umugabo wiwe mu gihe umugabo wiwe bamufata neza amusumira amwandika n'ibindi nyine murabibona biryohera abagore haba rero uyu mugore aronka kiriya cyicuru imana yamugeneye yuko azoronka byose akabironka akiyumvira gutandukana n'umugabo wiwe ibyo ntibibaho ahubwo uyu mugabo umugore yiyumvira yuko bakwiye gutandukana akavuga ati yo naka nkashya ndakwiyandurirwa ku wundi ni wa mugabo w'umunywanzoga wa mugabo amutwaza umuja umugore akaza azi yuko agiye mu rugo nawe atangure gutegeka akasanga ahubwo agiye kubaho mu buzima burengeye bw'umuja ni kuvuga ngo burengeye bwo kwitwa umuyaya umuja maze umugabo wiwe agahita akubita ntamusumira ntamwambika mu rugo ntabwo bavugana hamwe n'ibindi byinshi bigenda byigaragaza mu rugo maze umugore akama n'intuntu akageza n'aho avuga ati icyo nkura k'uyu mugabo uyu rero umugabo niwe yari karavugwa hano mwa kino gisomwa yari yanduwe rero no kuri uno mugore tuzotandukana tuva iyo agiriwe amahirwe uyu mugabo wiwe agapfa aca atangura kwisiga akinobora akarondera kwigira inkumi kugira ngo ashobore kurondera uwundi ashobore kuronka uwundi mugabo maze bagenzi ntabwo bishika kuri tombora iyo agiye kwandurwa ku wundi mugabo naho nyine haba hariho amategeko amubohera kuri uwo mugabo ariko bitandukanye na wa wundi wa mbere kubera yuko wa wundi wa mbere yamutwaza ubuja ariko uyu wa kabiri wewe uyu munsi umugabo wanjye ndaza kumurabira yuko yagiye yasokoje hamwe n'ibindi amategeko nk'aya iyo agiye kwandurwa kuri uwundi mugabo naho nyine araza ariko atandukanye na ya mategeko yo gukubitwa ya mategeko yo gutambikwa ya mategeko yo kangazwa ya mategeko atuma agenda amaramara mu nzira aho arengana kugira ngo ushobore kurondera ibyo kwishyigikiza bagenzeragana babwire yuko ushobora kubironka nk'akarorero niba wari warondeye kwica umuntu ariko birakanga ugaca ugenda ukaraba ugasoma ukuntu imana yabariye aburahamu kwica umuhungu wiwe isaka ushobora guca ufata ingingo yo kugenda kwica nawe wari wiyumviye niyo turi turavuga ibyagezwe ni ibyaheze ni ibyo mu rugo ni ibyo muri leta dokwa dokwa dokwa muri bibiliya y'ikirundi barakoresheje ibyagezwe cumi ariko kandi uri kurasoma muri bibiliya nkomoko barakoresha amajambo cumi y'imana ariko abemera bakagororoka bobo bategereza kuzohabwa ingororano izina ry'imana rihabwa icyubahiro ni ngorombe ku banyakibi banka kwitondera ibyagezwe by'imana kandi n'inkuru nziza y'ibyizigiro ku bantu bemera kwitondera ibyagaze by'imana tugaruke ku cigwa pawulo mu mirongo y'ibikurikira yaciye aza kubisobanura aho yandika agira ati pawulo hari hamwe yagiye akoresha ibyagezwe byo mu buryo bubiri ibyagezwe by'icaha hamwe n'ibyagezwe bya kirisito ni kuvuga ngo bano bagabo babiri yashatse kuvuga na kino igisomwa ciwe uwa umugabo wa mbere yari icaha icyaha nacyo kiganzisha ubuca umugabo wa kabiri wa kabiri nawe ni kirisito kirisito nawe amategeko yiwe ni kuvuga ngo icyaha amategeko yacu ibyagezwe byacu biganzisha ubuca kirisito nawe yesu niwe mugabo wa kabiri ibyagezwe byiwe ukuganza kwiwe ni uk'ubuntu akabaroga akica abantu benshi yamara kwica abantu benshi agasimbira no ku muryango wiwe akica abana biwe akabaroga umugore akaroga kugeza aho ibyo birozi byiwe bizomwabira kugeza nawe ubwiwe yiyishe kirazira kubona ikintu gihagaze kirazira kikazirinda ubu ni umutobwa mu gutwara imodoka kubera rero wamaze kunohorwa na vino ukongera ukaba n'inkunzi y'abagore ubwenge bwose buragenda icyaha kikabukoresha ibintu n'amategeko ku buryo iyo umuntu ari mu cyaha runaka haba aca ubwoko bwose kibuga akitaba yamubwira icara hasi irambarara akicara hasi kandi yari umugabo yiyubashe bagenzi icyaha cyo gusengera ibigirwamana yumvira umuntu afise ubwenge akomeye avuga ariko yabona inyoni irenganya akavuga ngo ijya n'imana iyumvire nawe umuntu afise ubwenge bukora neza abantu babona yuko bukora neza yagenda akabona igishusho haba igishushanyo runaka ikibumbano runaka akagenda agacuramira umuntu yigira umukozi w'imana agatora uruntu rw'urushusho akemeza abantu uyu ni yesu maze abantu bose bagaca bemera tuwo yesu bagenzi ndagira nababwire yuko abisirayeli kubarira igihe mose yari yagiye kubona n'imana kubarira aroni ngo abacurire imana ni uko bari bafise porobuleme yo gusenga imana batabona n'ubu nk'akino gihe abantu ntibatahura isitwari byaje kwerekana ibyagezwe by'icyaha byaje kunandukaniriza ikibi hamwe n'icyiza byangiriye neza kubera yuko byaje kunyereka yuko mu gihe narindi mu kwipfuza narindi mu nzira mbi byaje kunyereka yuko igihe narindi musambanyi narindi mu nzira mbi cyaje kunyereka yuko igihe narindi mu busuma mu bibi byose mbere igihe nari narirengagije kuruhuka umunsi w'isabato ngo nabe nemera yuko ndi kiremwa c'imana naho nyene narindi mu nzira mbi pawulo aravuga ngo ihayaya ibyagezwe by'imana rero hari abantu barogota ariwo yesu kirisito umugabo atwaza ubuntu umugabo atwaza umunezero umugabo aduromborera kuva mu nzira itujyanye mu mahonero itwerekeza mu bwami bw'imana mu mahoro no mu munezero kuko tuzi ku mirongo cumi na kane kuko tuzi yuko ibyagezwe ari iby'impemu ariko njyewe nganzwa na kameremere bari bari mu buja bwo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impemu kubera iki abisirayeli mu gihugu cya egiputa bakorewe ubuzi bwinshi bubaruhije bafatwa nabi n'abisirayeli n'abantu bo mu gihugu cya egiputa kandi ikindi kigerezweho bari no mu buja bwo bw'impembo kubera yuko bari barataye kwizera kuzima bagasenga ibigirwamana ubusambanyi hamwe n'ibindi byaha byinshi ikindi kigeretsweko bari baribage yuko ari ibiremwa by'imana ntibaruhuka isabato imana ibakuye rero muri ubwo buja bwose bw'akataraboneka mu nzu y'ubuja imana ubwayo iravuga ati nduhora imana yanyu yabakuye mu gihugu cya egiputa mu nzu y'ubuja ikibaremeye ku bundi buja yewe yavuze ngo ibyagezwe by'imana ni biragororotse bitwerekeza gukira komatana n'umugabo w'ukuri ibi byagezwe by'imana bimeze hari abantu badashaka gutahura neza akumva yuko uyu mugore iyo agiye kwanduka ku wundi mugabo wa kabiri azoca yiwe azarataza asa z'ijoro azoca aza nawe arakubita umugabo azoca nawe avuga ati uno musi natetse nawe nuteke amategeko agenga urugo ntasubire kumugenga bagenzi ibyo si byo ntabwo ariko pawulo yari ashatse kuvuga ndagira nakubwire yuko icyaha kitazokwamaho yesu kirisito agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha mugenzi azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe ariko abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihora ricana ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito akagakiza gakiza twaherewe ubuntu ntugacike mugenzi mwakira ijambo ry'imana igihe cyose nsenga ndagusengera kugira ngo ukwizera ubwe gufata ingingo ntiguhere ariko nitwakomera na bagenzi bawe mu ntumbero yo gufashanya